Então, that's Estamos aqui para continuar a nossa série de The Last of Us Remastered. Esse jogo que é incrível, é um dos meus preferidos, só perde para o 2. Então, vamos continuar de onde paramos. Nós tínhamos parados onde o Joel estava já com a Ellie e nós iríamos começar a nossa ida até a Capitol Building, até a até a torre da capital. Não lembro como é que se fala em a capital. Eu não sei como é que se como é que se fala em português. Eu não lembro. Mas é. Então vamos. Eu já estou gravando no play. Já estou gravando no play. Então vamos lá. Vamos clicar aqui, aqui é só é para sincronizar um pouquinho, tá? Então lá fora pela primeira vez. Foi. Agora sincronizou. Estou jogando no Playstation 5, mas o jogo é de Playstation 4. Só pra avisar mesmo. a bit strange that they're having us do their smuggling. Marlene wanted to do it herself. We weren't their first choice. Or the second, for that matter. She's lost a lot of men. Beggars can't be choosers. Yeah, let's just hope there's someone alive to pay us. Someone will be around. diálogo é opcional bem faz perder, pra ser sincero. Na verdade não, esse aqui eu acho que é o menos fácil de perder. Tem outros que são bem mais difíceis de achar no caso. Tá, deixa eu ligar o gerador. O pior é que eu não sei se vocês estão me escutando bem, espero que sim, senão eu vou ter que estourar o volume. Se eu falar baixo também vocês não vão me escutar, então vou ter que falar um pouquinho mais alto, né? Ai, ai. Opa, ai, ai. Clica no botão. Who's waiting for us at the drop-off? She said there's some fireflies that have traveled all the way from another city. The girl must be important. What is the deal with you? You some bigwig's daughter or something? Something like that. How long is this all gonna take? a miúda. If everything goes as planned, we should get you to them in a few hours. Ah, okay. Ellie, once we get out there, I need you to follow our lead and stay close. Yeah. Stay close. Mapa de patrulhas. Um mapa das patrulhas fora da zona. Ah, tem a patrulha do leste, patrulha do sul, patrulha do sudeste. Uh, safe known. Campo hostil, checkpoint. Infestação, ok, tem infestação mais pra frente. Tem a rota mais segura para o Charlie e checkpoint. Charlie deve ser algum tipo de, de checkpoint, de zona segura. Ok, entendi. Ah, não tem mais nada aqui, se eu não me engano. passar pra aqui então. Vamos lá. Come up and check if the coast is clear. Tá bom. hold up. There's a patrol up ahead. All right. We're good. Come on up. Okay, bora Come on, kid. Miúda. Watch your step. Watch your step. Interessante. Guarde o seu passo. This rain ain't gonna do us any good. Holy oh, shit. I'm actually outside. Chuvarel, mano, chuvarel. Tem... Hum, acho que aqui não tem nada, não lembro. Não... É, aqui vamos descobrir que a é, Ellie está infectada. Up this way. Vamos lá. Essa cena é muito top. Don't do anything stupid. Move. Turn around, on your knees. You scan him, I'll call it in. All right. Put your hands on your head. This is Ramirez of Sector 12, requesting pickup for three stragglers. Understood. Look the other way. We can make this worth your while. Shut up. <laughs> Parece que quis negociar. the ETA? Couple minutes. Nossa, mano. Soldado alerta. Oh, fuck. I thought we were just gonna hold him up or something. Oh, shit. Look. Nossa, a gente encontra uma dessas lá no 2. Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Just lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's three weeks old. No, everyone turns within two days, so you stop bullshitting. It's three weeks. I swear. Why would she set you up? Ashley Johnson, Troy Baker. Eles mandam demais, cara. Não tinha jogado em inglês ainda. E jogar no original é muito bom também, cara. Isso é louco. Paris também, manda muito. Todos os, os atores são muito signal, escalados. Signal, run. Isso é muito bom. Got it. Now, run. difícil para um vagalume ficar longe da luz, né? Ellie, é Quando nisso eu esqueci de colocar um pingente. Né? Ready? Sure. Yeah. God damn it. They're everywhere. Raios te partam. É o Thor, cara. eu vi. there. I see him, I see Check the trenches. Just stay back. I don't see anything Você there. We should have came this Eu We're scanning. Stay down, don't let him see you. Ah, único não vai sair daqui, velho. Isso aí, anything? Have a look up ahead. So boa, de boa. Bora lá. Vai, Latas. Não isso, não. Tipo um. Eu não sei se tem algum item por aqui, cara. Putz, não quero deixar passar aí. Ah, não vejo nada, mano. Já não reflexo na tela, ainda tá escuro pra caramba. Não vejo nada. Eu não vejo nada. Tá, deixa eu subir por aqui, velho. Eu sempre subi por aquele lado ali. Então vamos subir por aquele lado. Opa! Fita e tesoura. Isso é bandão, dá pra fazer faca aqui do tesouro. Ok. Nossa, tem um reflexo desgracento essa janela, mano. Saco. Já que é a minha fonte de, de iluminação não tem como fazer muita coisa. A fonte de iluminação pro vídeo tá fazendo reflexo na, na tela. Go, go. Parece que não tem nada ali na frente, então eu vou passar. Ok. Foi. Essa parte que foi. Agora temos outra coisa para enfrentar. Cadê a gaveta que eu posso abrir? We can get through here. Tá aqui. Mas não tem nada, né? Ah, tem em cheio. Então vamos fazer uma faca. Não sei se eu faço uma faca porque é essa tesoura, mano. Ah, vamos fazer uma faca, vai. Pronto, e vamos pegar a fita. Tem sempre que craftar, é a primeira, primeira regra do nós estamos fazendo Crafta sempre. Tudo, quando tu pode. Pressiona triângulo. Triângulo? Vamos pressionar triângulo. Que agora não é mais desta cor. O botão no Playstation 5 viraram um ou cinza. Ok, vou ir na stealth porque eu gosto de stealth. E porque essa parte aqui pra ir sem ser stealth é complicado. Não, na verdade não. É mais fácil passar dessa parte sem ser no stealth do que no stealth. Mas eu prefiro no stealth, então eu vou no stealth. Quantas vezes eu falei stealth só nesse minuto? Ain't spotted this yet. Let's Level up. Tá. Aquele cara ali. Nossa, tem um cara que passa bem aqui, velho. Eu tenho que me esconder aqui. Ai. Tá. Tá tem que esperar. Sim, quer te ajuda também, né? tiro, mano. Vai, Joel. Caramba. Muito, mano. Ah, vou morrer. Vou morrer, vou morrer. Desce, deixa eu morrer. Por favor. Desce. Desce. Quando preciso que tu fique quieto, tu não fica. Puta merda, cadê o outro? Vem aqui. Aí, eu. Aqui. Meu Deus, certo é um tiro pelo ferro. Nossa, mano. Todo mundo aqui tá, tá horrível de mira. Soldado não me acerta porque tem a Tesla batendo neles. E o outro não me acerta porque é um vesgo. Agora vamos fazer o negócio certo. Eu, hum, por outro lado, também não faço ideia de onde é que me viro Será que foi o cara atrás, velho? Nossa, ele já tá aqui, what the fuck? Ele chegou muito rápido. Como que não viu, mano? Que? Mais um, mais um. Não, vocês lá em cima. Aqui. Ué, tem mais um. Até você tá lutando contra outro. tem mais um. Tá. Não vou usar até que eu saiba que eu tenha passado, senão, se não passar eu posso tentar de novo. Calma aí. Próximo aqui não consegue é é acertar. Supostamente. Ok. Sabia que era complicado essa parte. Só não sabia que o cara era o The Flash, né? Porque da outra vez eu fiquei 3 horas esperando aqui e ele não apareceu. Agora que eu fui direto lá, ele apareceu em 2 segundos. Mas, vamos lá. Vamos passar essa parte, velho. Eu lembro que eu tinha uma estratégia de ficar aqui, esperar o cara passar. O problema é o outro que vem atrás dele. Não lembrava que isso aconteceu. vai, vai, vai, vai, vai. Foi. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Beleza. Beleza. Beleza, suave. Pistas? Colocou? Bora lá. Bora continuar. Tess, you got any idea which way? Ah. Ai, mano, nossa, o jogo continua andando, eu tava vendo pro lado. Não tem, nada, não tinha nada aqui. See where this leads. Se estiver escutando um avião pegando voo, é a máxima de lavar no banheiro. Stay close. Stay close. At least we're out of the rain. look. I think we can squeeze through here. Ready, ready. eu consegui abaixar um pouquinho a taparela ali, que aí dá menos reflexo. Ah, mas ainda dá reflexo, esse é o problema. Eu tô me vendo ali. Até porque é uma câmera, né? eu sou retardado. Vamos continuar. Ah, de novo, mano. I got more soldiers. Target still on the loose, sir. Break off pursuit and report back to Sector 11. I don't think they see us. Acknowledge. Get to your vehicle. Stay in the shadows. Okay, stay in the shadows. Stay in the shadows. aqui tem alguma coisa. Eu lembro que tem. Não aqui exatamente. Eu não lembro se aqui tem, na verdade. Eu lembro que aqui tem, aqui dentro. Aqui tem alguma coisa. Tem. Tesoura. Opa, munition. They're estão around. Um jeep pistola lá. Joel, see if there's anything we can use in here. Já tô pegando, já tô pegando. Boss. Um, dois, três, quatro, cinco peças. Ok. Abrindo esse armário, tem nada. E... Ok, vamos lá. Vamos continuar. Tess, up through here through this pipe. I think we can make it through here. Stay very close, okay. Ellie. Okay. Oh, yeah. Whoa, whoa, whoa, whoa, hang on now. Pode jogar o tijolo, Obrigado. Come on. Voilà. Look, what was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene's... She said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. Yeah, we've heard that before, huh, Tess? And that... Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. what she said. You, man, I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, Joel? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? I get it. What is? Boa. This way. If we cut through downtown, we can hit the Capitol building by sunrise. We hope.